Toppie. Leuk hoor. Uh, eh, ik heb er nog Oh ja. Eh, dan kom je wel even terug, Ricky. Ricky, ja? kom eh, oh, je loopt terug. Ja. Er is, er, is er nog genoeg vuur?